break. This is the United States National Guard. There are safe zones in your area. As per the National Pandemic Act and UN Red Acre Initiative, hold until the area is clear. You will earn extraction Тут что-то должен safety. стоять, видимо. Do your part. О, ставни открывается, прикольно. Хочет кто-нибудь этот, Смотри. как его, себе м- молот, нет? Я могу провести. Бля, хуй Да, здесь, здесь, да, Сап, здесь нет другой, давай Прикольно. водой. Здесь Интерактивненько, блядь. Не, давайте элек- элек- электроэнергию экономим. Да, слушайте, Везде карта, казенная, блядь, похуй. карта неплохая. Прикольно открылось. Только Жаль- детали. жалюзи открывается, смотрите. Смотри, блядь, окно, о, зеркало же Нет, здесь, здесь нельзя свет зажечь, Сап? Да, не нашел, желтку. О, смотри, можно выбрать, купить, Сап. О, прикольно, смотри, Смотри, полки открываются, А, это как на Да, О, смотри, что-то выпало. О, патроны выпали, блядь. Смотри, смотри. Подожди, а мы можем выбрать номер. Систем. Подожди, номер. <laughs> А давай ТНТ выберем сейчас, подожди, 9, смотри, 3, Еба. 4, 5, сюда, иди, сюда, 8, 9. Денеж. Я думал, ты в шкафу, а, а, где Открой ящик. Ой, вода тут включается. Что наверху? Пацаны, тут машина стоит наверху в Ванная заполняется, все, ребят. Бля, джакузи, ёпта. Я, так понял, всем карта понравилась, да? Да, а на дверь замком нельзя. Так, у меня есть зеленый, синий и красный ключ. Куда им можно их воткнуть, нет? А внизу есть на дверь. Пистолет в мусорке, смотри. Сейф. Андрюха, ты ящик открывал? Открывал, да, да, да. Охуительно, да, сделал? Ага. Прикольно, не, прикольная карта, очень, да. очень, очень, очень, очень Шотган, нашел. Вот я... карты я люблю, блядь. Окно открыл. Слушайте, все тут, тут все ящички открываются в столах, слышите? Да, все. Топор еще один, да. Симс а какой-то, спать нельзя, случайно? <laughs> Лечь. Блин, прикольно, надо. Ну, а вот смотри, вот деньги. клуба. Это, это, я, я принес, это, а. это ключ, это ключ. Нет, это деньги в столе, сапоник. Э, это ключ, вот, деньгами. Не, это деньги просто не сделаны как ключ, чтобы не потерять. Ты хочешь сказать, что их можно вложить, типа, туда? Возможно. А вот это, это... красный, это один доллар. Там же есть вендинг а там десятка. Может, туда а. надо вкладывать? Ну, надо, да, я просто думал, что очки, ну давай попробуем. Блин, дай, а, дай а, да, Сав, вставилось, действительно, слушай. Сейчас еще доллар? Сюда, наверху, смотри, там дырочка. Да, да, да. А, о чем мы ну, Сейчас всего у нас есть 5 долларов, мама. А, да, 5 долларов, да. Давай возьмем идут. ТНТ. А где все зомби-то? А, Отключили, да. А, блядь. Я Все, точнее, <laughs> слушай, ты прав. Ну что, а, камин это нужно зажечь, а? На, ну, сейчас посмотрим. Пять, это тоже пятерка. Блять, даже почтовая открывается. А, а что, отключено за что ли, все? Надо мне... Да, да, да. Бля, как карта хуйня сделана, бля. Жалюзя тут работает, смотри. Опа. Да ладно, ебать. Хороший инвентарь гнуть. Все, включились, нет? Сварка, давай. Или это просто предыдущие карты, потому что были отлично, они не идут. Сейчас придут, наверное. О! Тут тоже свет можно включить, надо на лампу просто было нажать наверху. Бля, пиздец. На шкафу телевизор есть. <laughs> Блять, телевизор работает, слышь, народ. Смотри, телевизор работает. <laughs> О, прикольно. Слушайте, эту карту точно надо добавлять. Да. Хоть и, не на НМОшка, но, блядь, мне кажется, фурор произойдет достаточно прикольный, ну, большой. А где вы взяли вообще? Не знаю, написали мне в этом. И окна открываются, нихуя себе. Да. Да? Да? Да? <laughs> Я не понял, ты подтвердил или удивился? Ух, нихуя, блядь. <laughs> Ай, нравится. Слушайте, а вот вы видели, а. здесь крестик нарисован? А, вот здесь на столе нарисован крестик. Да. Что-то надо туда положить. Да. О, ультрафиолет. А, вот может быть вот это? Да, ну-ка. <gasps> Смотрите, кот я открыл. Я просто гений, ёб вашу маму. Да, ну, ну. это... Короче, класс. Да, да, какой код? Код 9247. Ой, блядь. <laughs> А что весь улыбнулся? Мне карта Хутина, блядь. По-любому надо ее оставлять в серваках. <laughs> Нихуя сам ты. Кадилс тоже, да, Ну да, это выглядело так прикольно со стороны. Да. Супермен такой. Блять, смотри, что я сделал. Я Якщо в'їбав кулаком по полену, а камин загорелся, блядь. О, нихуя. Прикольно. Са, закрой дверь. О, блядь. Плотно. Да, видишь? Ага. Нижняя этаж, короче. Это. Ну ёб Ага. Че, можешь динамить? Давай кидай, я такой. Уф, отойди пока. Я, уб... я убегаю, убегаю, убегаю, кидаю, кидаю. Ты, это спасет, если ты сядь, прячешься в ящик, что? Надеюсь, я на крыше меня это спасет. далеко ты кинул. Далеко ты кинул. Не, нормально. Лампочку сломали. И лампочку, да. Чего? Лампочку въебали. А нажми-ка это включить. Они не работают пират Миколя, она еще и разрешает. Ага. Ой, блин. Как руку сломал, ребят. Award. А смотрите, один райфл CZ, а где Award? Видим, внизу написано Award. А да, да, да. Наградили нас, а где? Может в этом сват машинке где-нибудь или где? Бегут. Ой, бегут, бегут, бегут, бегут, парни потому что нет нифига. Ай, дверь откройте, суки! Кто держится стену? Бежим, бежим. Ой, нет клумбы. Ну пиздец, я его нихуя не вижу. Я прям за плюсы, я, я взял, блядь, то что, из этой хуни. Ну спасибо, ёпта. <laughs> <laughs> Так красиво пролетел. полузащитным для стрела. А ключа нет, а где ключ-то брать? Кого я знаю, где ключ брать. Может он потом открывает? I've got eight shots Ой, за... да нет. Он поднимается, пенит. Карта очень добротная. Да. В отличие от предыдущих, которые мы играли. Синема. Синема хуинима. Так, ладно, давайте еще одну потестим. О, слышь, смотри, я куча, блядь, на дороге, под дорогой <laughs> автобус стоит. <laughs> Андрюха, зацени. Да, под дорогой? Да. Прям на развилке. Да, Кстати, вы в той зомби так и стоит за этим окном. Может, туда как-то заспавниться можно? Хуй его знает. Или может здесь спасение происходит? Через вот, мне тоже кажется спасение, что насчет спасения, блядь. Типа он появляется из ниоткуда, блядь, щу, нахуй, в туннель уезжает. Может быть. Seek Hornet, map grid 32511. Break. Be advised. Кто там интим создает? Что? Кто там интим создает? Не знаю. Дарил? Да нет, мне кажется, Дэн. Дэн? Хорош электроэнергию канает. Хороший э, экономить? Экономим. Нахуй. Казенную все. Козлина. Так ломба оплачивает за все, блядь. Что? Включаем все, блядь. На полную. Ну. Лампочки по 100 киловатт, блядь, ебать, вставляйте, блядь. <laughs> Нихуя себе лампочка. <laughs> Это что там такая за лампочка? На маяке такая должна быть лампочка. Блядь, 100 киловатт. Уф, кошмаль выращивает, блядь, с такими лампочками. Лампочка 100 киловатт, пиздец, блядь. Хотел бы посмотреть на эту лампочку. Особенно за счет, на счет за нее, да, блядь? Ты ее будешь добавлять, клумба? Да, и эту? Нет, зачем? Да. Конечно, буду добавлять. Конечно, вот не буду. Да это из всех карт сегодняшних, которые мы играем. Самая да, карта. Да забор ломается. Не весь, правда. Ну, ломается. Я просто могу представить, сколько человек, человек автор потратил, блядь, времени на нее, чтобы да. сделать всю такую, блядь, нажимающуюся и работающую, и что, блядь, без лады. <laughs> Олег там пытается наверх, что ли, забраться? Да, почему довольно спешно. Спешно? Салазком то Так, еще полчаса и... Полчаса. Понаблюдаю за тобой, давай. Все, Олег почти достиг пика. Дына? Кончай, Пика, Олег. говорю, блин. Ну, сейчас так скатился, помер, блин. <laughs> И чё? Ты куда, куда полез-то? когда же дым из трубы идет. Ну ты. Ну, тут все. Есть. Оп, оп, оп, оп, оп, стоп, стоп, стоп. Ищите ключ или сварку сюда. или что-нибудь, блядь. Ну кто-нибудь, что-нибудь делайте. Да уж везде уже облазил, что еще надо? Здорово. Здорово. Вор домушник, блин. Кто? Олег. Э, Эй, ты че? Олег? Вор домушник, иди отсюда. Фу. Ах ты ж. Хорош. Они Там сломали стул, блин. Ты тут покупаешь. А? а ну, ты бываешь на казенные бабки-то, а? Ничего себе. Смотри, блядь, пошел ты, блядь. Я же зазнул сейчас. У меня нет оружия, короче. У меня есть. Я сейчас прыгну там. Э, я сварку нашел, блядь. Да. Ну, где? В, ст в столике. О, где это В каком, блядь, столике? Покажи, подожди, Сам подожди, подожди, подожди, подожди, подожди, где? Фиолетовая лампа. Ага. Серьезно, там лежала? Да. Да да нет, вот же, вот в руке ее. Да, с лаком в руке. Не пиздит. Не пиздит, значит. Первая полочка справа, вот верхнего. Ой, блядь. <laughs> Так, я динамит сейчас. Да блин, ты же сломаешь опять все лампы. Ну. Как ты, Я наружу кидал. Я наружу кидаю. Ты же видел, что я, блядь, бью и да. Не видел нихуя, блядь. О, красиво. Все, почистил капитально. Вот так, Сзади. жрите его, блядь. Все, я от, отпираю это. Давай, отпирай. Да. Дверь позамкнул. Full ammo. Саша, сука! Уйди, манда! Да, ну ходи, да, ну ходи. Да, ну а кто это? А, это ящик какой-то, ящик. Гена валяется Six shots left. Это зона, блядь. Калашик. Пиздец, гонишь. Сейчас, наверное, бойцы побегут. Нет? Three shots left. Один райфл СКС. Куда э, же вард? выдаются стоят? Я не так не Да, куда варды выдаются? Может в ящиках Да, Может быть, Да, в этом шкафу, где э, ты разговаривал. Там появился сказка. Да? Да. Ну, точно, точно. Натуре. Хуйки. Надо пойти динамитику прикупить. Ну. О, ну, сука, патроны. И патроны, динамит, ёпта. А, очередь, да, у вас, я понял. Ну, очередь, да. <laughs> Ты последний, блядь? Я последний, блядь. Давай. Вот чей, бля, вот Ну отойди, ну ёб ты купил, иди на, отойди нахуй. Нахуй мой аппарат. Ну ты купил уже, все, дай другим купить. Дай другим купить, Никит. У меня один динамит только. Все, отъебись. У меня пенсионный, если иди нахуй, блядь. <laughs> Все, дальше. Так, все с улицы съебите всякие, кидаю динамит. Все с улицы уходим. Секунду, секунду. Ничего себе. клумба? А, о, клумба. Сейчас клумбу будем запихивать. Итак, дамы и господа, встречайте, Дэвид Копперфильд, его ассистентка Клумба. Давай, Клумба. все делать? Ты, ты хоть скажи мне, ёпта. Ты, ты просто стой. Сейчас Клумба превратится и залезет в ящик. <laughs> Я понял. все. ну давай. А как я туда залезу, ёпта? Так, а, а как я туда Так, это меня кто-то поджал, я не могу двигаться, ёп... А, вот. А ну открывай ее, открывай. Подходи, Владя, осторожно. Вуф, вуф, вернись. Я Залез он туда? Нет, туда не... Пойдем лучше в дом туда, где-нибудь, в Нет, пойдем, я тебе через гравитацию подпрыгнешь или через... Э, Нет, попробуем в дом. Есть! Блять, я залез. <laughs> Он такой шкет, блядь. Ну, сюда не могу залезть. Бля, прикольно, да? Такой маленький, блядь. <laughs> Как твой хуй, ёпты. <laughs> Ты видел, да? Ой, ой, ой, ой. Ой, ой, спасите клумбу, ёпты. Нет, Ты не, могу, не могу пролезть. Да сейчас здесь каким-нибудь этим самым, но клипом туда затолкаем. А, вот здесь я могу залезть, вот здесь я, наверное, смогу. Ну-ка. Не закрывайся, не-не. Все равно, мне кажется, что этот, как его, размеры, размеры Модельки все равно те же самые остаются. Ага. А жаль, да? Так, а дверь теперь закрылись, и как теперь отсюда выйти? <laughs> Никак, блядь. Пусть помогу. Ой, У меня это... <laughs> Эгегей. Там внизу. Ты здесь. <laughs> А, а, меня теперь надо открыть. Меня теперь открыть. Пусть сидит, блядь, провинился. Ну я... Блядь, я застрял. Я застрял, блядь. Как у меня зомби реагирует? Как же? Колумбус пидор. Я не смогу посочиться тут. От, открой шкаф, кто-нибудь, открой шкаф, а то не могу, я когда открываю, я застреваю в текстуре, да. Ой, блядь, блядь. Открыть шкаф, один рубль. <laughs> Ну, Ебись вы. Евреи, ёпта. <laughs> Не, не могу пролезть. Трюк положил. О, бля. Может еще меньше надо? Еще меньше? Ну чуть-чуть поменьше. Сколько, 0,3 поставил? Ты положил деньги Вуфу на голову, да. смотри. Он с ним ходил что. Да? Да. Стой, не двигайся! Стой, не двигайся! Не-не-не, тебе нужно, Андрюх, сюда вот запрыгнуть. Сейчас я иду. В ванную комнату. Ну побольше, наверное, еще надо сделать, нет? Не-не-не, запрыгивай сюда, вот где я. В ванну Да, отсюда. <laughs> Не ванная а вот сюда. На раковину, а потом сюда на э, ящик. Вы что, если... бомбу хотите утопить, блядь? Я себя в зеркале вижу, не А ящик куда? Э, подожди, закрытый, я а, а, не могу. Можешь, можешь. Блять, Сейчас, секунду, отдышусь. Что-то как-то... Нет, через унитаз, пробуй. Можно, залезем. Ну, Лака. меня немножко не забываем, я немножко по-другому это как. Смотри, а то, блядь, соответственно. Да можешь залезть же, ну, если мы залезем. Да не прыгает он меня выше, он меня упирается во что-то головой, блядь, не могу, не могу потом. Ладно что. Я думал, ты стоять будешь нормально на этом. Не, что-то не могу я сюда. Странно. Можно где-нибудь здесь на столе. А я залез, блядь. Да, залез без ноклика? Я за, да, без ноклика. Красавчик, а у меня что-то не получилось. Ну, Вовка больше, чем я, да? Ну да. Да. 0,3 его. Ну У меня сделайте 0,3 тоже. Сейчас. 0,3, бля. 2 по 0,3, бля. Два по 0,5, <laughs> бля, сделайте. Я стал больше? Да, конечно. Как Вовка стал. Aww. <laughs> Aren't you the cutest? Погоди, у тебя что, шарфик что ли сзади? Что? У тебя что, шарфик какой-то? Не знаю. Что это такое? Ты мешок от э, рюкзака. Отойди, э, Греб, подойди. Что там, блядь? Я ну, что-то ударил, блядь, не могу понять, во что. Ты прям вплотную подойди, блядь, вот. Видал? О. О, да, получилось. Ты, прям впритык. Ну, о, блядь. Я сфоткал. Свет выключи. Интим. Дверь ну. закрываем. У Никиты, бля, глаза красные, бля. Трать хочу. Вампир ебаный, бля, иди нахуй. Тихо. Ой, это я кинулся в больно, извини. Две <laughs> банки. Пойду выключить. Я довел, кстати, уже. Блядь, застрял, блядь, сука, почему ящик нахуй? Застрял? Застрял, блядь, смотри. Вообще ничего сделать не могу, блядь. Подпрыгиваем еще с ударом топора. На ну, на. Ну. О! Прикольно выглядит. А? Да. Главное, пулю шальную не поймет. Мою, блядь. Дэн, смотри на нас, да, да, да, Лиза, смотри. Как гномы с топорами мочат зомби. Смотришь на меня, нет? Да. Э, успокойся. Бля, вуф. Пистолет больше всех. Вот сюда, Дэн, смотри на меня. Ой, блядь. Блядь. Я ничего не увидел, меня убили. <laughs> Нахуй. Найди меня, сейчас я покажу. Ну давай. Смотрю. <laughs> Дворфы дают. Ну что, все что ли? Сейчас скажете, да. О, блядь. Я тебе сказал, видишь, кто есть. Камеркор видишь? Марк, Марк Блэкс? Да, да. И... Мистер Блэкс. Вот он, вот он, автобус твой приехал. Да, да, да. Опять этот чувак. Пустите Чему? миньонов вперед, блядь. Его автобус. Слушай, мелкие гондоны сзади, блядь. Ну-ка нахуй идите, блядь. У меня проездной, если не похуй. О, анимация. Занимаем места согласно купленным билетам, блядь. Да, я, я, расчехляй зеленого змея, блядь. Мы бухнем на заднем сиденье. Да, ебанем. Давай. Ой, блядь, хорошо пошла. Что-то вы не тем занимаетесь. <laughs> Oh, get it now. Заебал ты пикать, блядь. Машки нет дома, блядь. Ей гонит как будто пиздец. Формула-1, блядь. А ну, блядь. Ну. ну. Мне карта Путина, пиздец.